заттын өткөргүч жана диэлектрикке бөлүнүшү бизге маалым өткөргүчтү изолятор диэлектрикти тескери өткөргүч кылса болот мисалы кургак аба жакшы изолятор зарядталган электроскоп өзүнүн зарядын сактаарын биз билебиз эгерде электроскопко күйүлгөн ширенкени жакындатсак башкача айтканда аба жылытсак анда электроскоптун баракчалары ылдый түшүп калат